Sačekaj ćemo šlankice, ljudi koji dolaze. Još dva ti minuta. Da. Nažalost, istinu tome su nam ukrali i mi se sad uporno trudimo da to dokažemo. Uspevamo teško, ali se istina probija. Nalazite se na predavanjama pod nazivom Zabeljena istorija u Velikoj sali Zavoda za zaštitu prirode, Ja sam Ivan D. Kuljančić, redovni sam visokoškolski nastavnik na Visokoj poljoprivrednoj školi ovde u Novom Sadu, neko bi to rekao fakultet, i rekao bi profesor. Ovo je prvo predavanje u šestom nizu ili 46. predavanje od početka. Znači, evo trajamo još tri i po godine, ako Bog podari, još ćemo dosta potrajati i poživjeti. Kao što sam više puta naglašavao, mi smo borci za istinu, i ne bavimo se politikom. Dugujem izvinjenje onima koji su negodovali u onom prethodnom nizu kad je bilo nekih možda stranačkih ispada, to nije bila naša želja, ali se dogodilo. Kada još jedan put se izvinjavam svim onima koji je možda bilo neprijetno zbog toga. Inače, kako smo više puta ponovili, istina je nepromenjiva i večna, mogo bi to i na srpsko-latinskom da kažem, ili tako, veritas immutabilis est et perpetua, tako. Počeli smo da smetamo sa ovim predavanjima, jer smo izazvali buđenje svesti kod značajnog broja Srba, i onih koji su poreklom ili potiču od Srba. Da smetamo, to se stalno pokazuje, primjer smo imali i juče, izlepljen je ogroman broj plakata, kakav nismo do sada imali, međutim, bukvalno u roku od sad, dva vremena, skoro sve je posljedno po gradu ili preletano. Međutim, zadovoljstvo me da vidim da smo se okupili u velikom broju, znači ne mogu nikako da, da nas ometu, da se obavestimo da se ova predavanja ovde održavaju. Za one koji su prvi put ovde da kažem da su sva predavanja do sada snimljena, možete ih dobiti ili obezbediti tako što ćete dobiti DVD-a, treba 7 DVD-a, tako Borko, 7 DVD-a, daćete gospodinu Borku Kovačićevu ga ovde, ovo naša znamenita ličnost koja se trudi već evo, tri i po godine da da ova sva predavanja nareže, međutim on pokušava da mu lakše to, tako što ta sva predavanja polako sad stavlja na internet, znači možete da uđete tako da na staricu, forum i, i forum i tamo možete sve da se nađe. Mogu vam reći, od kako je on to uradio, javljaju se ljudi iz celog sveta, iz Amerike, iz Kanade, a mogu da vam ispričam jedan interesant, jedan interesantan događaj koji se zbio u septembru mesecu, ja sam bio u da se vanje nekim poslom u Americi i onda sam otišao da obiđam neke naši prijatelje u Njorku, između ostalog i svoga venčanog kuma. Iskupilo se jedno društvo, uveče smo sedeli u jednoj kući i pijuckali neka bezvezna srpska vina, razumete, sad je bezvezna vina dakle. I spopali me neki mladi tamo kao ja, čuli smo mi da postoje neka predavanja, ima, postoje neki snici, neki predavanja u istoriji Srba, to se drža u Novom Sadu, pa vi ste iz Novog Sada, to možete nam da razvijeti. I moj se kum nasmeje i <laughs> kaže, pa kaže, profesor kada je to organizuje, oni su poludeli od sreće, znači tražili su da im pošto poto obezbegnim par kompleta tih predavanja, pomnožavaju i šalju dalje, međutim, evo, Borko nam je sad olakšao, ja sam ja i ja gde to mogu da nađu i da gledaju i praktično da obavštavaju sve one ostale da mogu da vide šta se ovde događa, a pre svega da doznaju nešto o srpskoj istoriji. Zahvalio bi se studentima Hoćarska univerziteta smjena poljoprivrednog fakulteta koji su se izuzetno trudili uče i da izlepe sve te plakate i da se bore sa jednom ženskom ekipom koja je imala zaduženje da odlepljuje plakate, znači, ili da prilepljuje te plakate. Očigledno oni koji su osmislili borbu protiv nas videli su da ako pošalju momke biće tuče, pa onda bilo bolje da pošalju devojke da to radi. No, Samo da vam kažem nešto šta sam danas čuo, bio sam u posjetu Matici Srpskoj, ne znam da li je tu, nije, gospodin Pavle Stanović. Tu je. Je tu? Ne, izišao je. Ja sam ga zanimljala da ako on hoće da se vrti da kaže nešto o tome što mi je danas rekao, međutim, pošto velim ovde, ja ću ti sebi zapravo da vam kažem. Jedan naš istoričar umetnosti je bio u maju mesecu na jednom simpozijumu na Kritu i Kaže, simpozijum otvara predsednik Grčke akademije nauka i umetnosti, obraća se svima koji su došli na to predavanje i na kraju kaže, pozdravlja i braću Srbe, kaže, kaže, a mi smo vi. Mhm. Ne kaže, vi ste mi. I kaže, mi smo vi. I ponovi kaže, mi smo vi. I u to se, kaže, uzbunišani ostali grčki naučnici, amerikanci, nije bilo povolje, međutim, to je još jedno priznanje onome što smo slušali od da. profesora Deretića na našim predavanjima i o kritskoj kulturi, da ne kažem i o Ninu Belovom i Sedom Ekridom, gde se Nino nalazi, kuda se kreto, i ono o čemu se intenzivno priča, na primjer, na Discovery Channelu i nacionalnoj biografiji. Kreti je grčki od 1913. te. Tako je. Evo, gospodin Ilija Petrović nas ispravlja. Hvala. Prema tome, ja sam imao samo toliko u uvodu, ja bih sada zamolio A za one koji ne znaju, koji su prvi put ovde predstavljaju čovjeka koji je najviše doprinio buđenju naše svesti, ispoznanja naše prave povesti, velikog skromnog čovjeka, gospodina Jovana i Beretića, reći da možemo... Naslov vidite ovde, ja ću moliti sad samo ovoga saradnika da polako pušta, sad imamo mnogo bolji video vim, moćete lakše da čitate ono što prošli puta bilo teško čitljivo i da nešto još spoznamo, pa ćemo još prokomentarisati neke slike na kraju. Dobro veče i dobro nam došli. Evo se ponovo susrećemo. Hvala profesoru Kuljančiću na lepim rečima. E sad, ostaje da vam ja nešto kažem na jednu temu koju vidite ovde. A, Rimska imperija je bila u početku rimska, a posle je postala i srpsko-rimska. O toj temi ćemo govoriti nekom drugom prilikom i detalje kako je do toga došlo. Kako je došlo da Srbi preko vojske, preko legija preuzmu presto. Samo s ovih prostora bilo je 17 imperatora, a ukupno 40 Srba imperatora Rimske imperije. To je jedno veliko poglavlje naše istorije koje je potpuno zatvoreno, sakriveno kao i sva druga. Međutim, pri kraju te imperije, to je peti vek, Srbi su osjećali zamor, jer je trebalo ići od Britanskih ostrova do Mesopotamije i braniti granice te imperije. Ko je to radio? radile su to takozvane ilirske legije. Znači, napolje koje telefoniraju. Srpske legije. Imperatori koji su tada bili, svaki je imao svoju viziju budućnosti te imperije i budućnosti srpskog naroda u toj imperiji. Od nagodbe 900. godine profesor Hrista, mi nismo dizali nikakve bune ni ustanke protiv Rimske imperije. Zašto? Pa prosto zato što je to bila naša država koju smo mi vladali. Ekonomski ona imala svoje opravdanje. Politički ona imala svoje opravdanje sve dokle, dokle nisu Srbi van imperije sa severnih delova i severne Srbije počeli da vrše najezde, masovne najezde i upade u to unutra imperije. Srbi unutra imperije dolazili su u iskušenje boriti se protiv njih, protiv braće jednokrvne, braće jednojezične braće, ili ih puštati da pustoše. Jer u imperiji nisu bili samo Srbi, ni i drugih naroda. Ta misterija Ko su bili ti napadači? Zavijena je u velikom misteriju zovelo time što su u 19. veku proglasili da su to bila germanska plemena. Nijedno jedino ratničko pleme koje je došlo iz Severne Evrope na teritoriju Rimske imperije nije bilo germansko. Sve do jednog bili su Srbi. Srpska plemena. Ali oni su hteli da od nečeg naprave svoju istoriju i to su proglasili tako. Iskušenje je došlo do maksimuma 451. godine u bitci na katalonskim poljima između snaga tadašnje Rimske imperije i Atile. Atila, kojega kažu Hun, Huni nisu postojali kao narod. Atila je bio kijevski knez. Znamo se ime i oca i dede. I ta imena su srpska imena. Sve njegove vojskovođe bili su Srbi, a i njegova vojska bila je srpska. Odbranu Rimske imperije vode dva a, generala, jedan general, jedan admiral, u savremenom načinu izražavanja. General je bio Aetius, srbin iz Panonije, a admiral je bio Markelin, Srbin iz Dalmacije. Rimska Dalmacija nije današnja Dalmacija. Rimska Dalmacija je bila mnogo širi prostor, ona je dolazila do Rasa, do Valjeva, do Save, to je bio jedan prostor gde su Rimljani sa tim imenom zamenjivali probitni naziv Ilirija, pa su čas upotrebljavali ime Ilirija, čas Dalmacija. na katalonskim poljima ogromna bitka između vojskovođa Srba, a i vojnika Srba. Bilo je na ovoj strani imperije, bilo je tu i mešavine, nisu bili samo Srbi. Bili su i druge legije drugih naroda. Ta bitka je bila neka vrsta pirove pobede za rimske vojskovođe. Zajetio se i Makelina. Atila se povukao. Nije bio uništen njegova snaga, nego je odstupio jer je dosta se istrošio u toj bici. U to vreme je razmišlja šta mu mm, valja činiti. Imperiju kakva je bila nije više bilo moguće održavati i on se odlučuje da obnovi nacionalnu državu Srbije koju nacionalnu državu Srbiji. Evo, ovo je bila stara Srbija a, pod a, agronom, to su koji nazivali Ilirija, mi znamo tačno da je i vladar i stanovnice su bili Srbi, imamo zato i podatke. Hoće da obnovi srpsku državu nacionalnu, jer ne vidi više mogućnosti održavanja rimske države. Odlučuje se, pošto je bio admiral flote, da sa celom imperialnom flotom uplovi u, u luke Dalmacije i u Solinu se proglašava imperatorom. Impera, imperatorom Serborum et Italiororum. Srba i Italijana. Njegova imperija, koja je osnovana 461. godine obuhvatala je jedan deo srpskih teritorija, jer je drugi deo držala istočna rimska imperija, koja je još imala dosta snage. A, sledeću mapu, da kažete. Evo Markarinove države. Evo vidite granice. Ovo je istočna rimska imperija. Ovo su gore srpska ratnička plemena pod raznim imenima. Ovde je Markelin osnovao svoju imperiju i u koju je uvukao i Italiju. A, u istočnoj Rimskoj imperiji, u, u Carigradu, bio je car Lav prvi, koji je bio Srbin, poreklom. On ne vidi nikakvu grešku u Martinovom proglašavanju te nove imperije, a malo je to se oslanjalo i na onaj Dioklecijanov sistem podele, gde je Dioklecijan podelio imperiju na dva cara i dva podcara, i to je nekako ušlo na neki način u tu šemu, ta Markirenova srpska i italijanska imperija. A tada su Saraceni, to je Sarapi, ugrožavali ostrava, Siciliju, Korziku i Italiju. Sa njihovim lađama, koje su bile dosta opasne i dosta brojne, lav, car lav Istočne imperije obraća se Markelinu sa molbom 468. godine da isplovi i da potuče saracensku flotu, da oslobodi a Italiju i ova ostrova od njihovih napada. Markarin isplovljava i uništava arapsku flotu. I onda se kao pobednik vraća preko Italije, jer se bitka vođena a, južno od Sicilije. Vraća se preko Italije, koja je njegova teritorija, i tu je na njega izvršen atentat. On je ubijen. Taj novi presto nije se ugasio, ali nije bilo ni naslednika koji bi mogao odmah da to preuzme, pa je počelo neko trvenje od ljudi koji su inače već bili u nekim velikim položajima zapadnog carstva, zapadnog dela carstva, da naslede Markelov presto. Nasledio je Nepo, koji je bio njegov nečak, srosku sa njim, i taj Nepo nije bio ni neki sposoban vladar, ni, niti je to bio, bila neka velika ličnost, pa je njega nasledio neki e, glikerije koji je bio inače i vladika, e, hrišćanski, i njih dvojicu, tu je prošlo par godina, oni su tu nešto vrštali, u tu solinu, Nasledio od Oakar. Ko je od Oakar? Od Oakar je takođe Srbin, ali iz severnih predela, iz plemena Vrlih, koji su bili do Karpata u Ukrajini. Odoakar je bio profesionalni vojnik u Rimskoj imperiji, imao je komandne položaje i došao je do tog položaja da je on u Raveni smenjivao i postavljao te, nazovi imperatore, koji su bili marionete u stvari u njegovim rukama, i od Oakar dođe u Solin i proglasi se naslednikom Markelina za imperatora, cara Srbije i Italije. Potpuno je kontrolisao tada vojno i Italije. Ostao je tu na vlasti neki deseta godina dok nije i on nestao. E sad, imamo situaciju ovako. U, imamo tri Srbije istovremeno u Evropi pod istim imenom i to prema anonimusu Ravnatisu, e, Ilijska Srbija od Jadrana do Dunava, Dačka Srbija od Dunava do Karpata i Sarmatska Srbija od Karpata do Sarmatskog mora, to je Baltičko mora. Zašto su oni delili to na tri dela? Pa nije bilo jedinstvene države ni državne teritorije, nego je to bilo zavisno od vladara, lokalnih vladara, koji je imao koliko snage i koliko teritorije je kontrolisao. Pošto su ceo, celu Severnu Evropu, Severne Srbe, uobičajili da nazivaju sarmatima, to je sarbatima pa sarmatima, On to naziva sarmatskom Srbijom. Dačka Srbija, zna se šta je, to je, to je ovaj deo do Dunava, i Ilirska Srbija. A, u Dačkoj Srbiji vladao je car Svevlad. Imao je tri sina. Najstariji zvao se Brusilo, drugi zvao se Oštrojilo i treći Tocilo. Interesantno je da su imena ovih carevih sinova svezani za kovački zanat. Jer je kovački zanat bio vrlo ugledan i smatrao se kao nečim od najvećeg poštovanja. Mi imamo naše primere u našim narodnim pesama o, o Novaku Kovaču i tako dalje, o njegovom veličanju. E, vidite, da su carski sinovi nosili imena Kovačkog zanata. Najstariji Brusilo ostaje u Dačkoj Srbiji da nasledi svog oca, a dva mlađa braća, brata kreću na jug sa konjičkim odredima da vas postave situaciju kakva je odgovarala tada srpskom narodu. Oštrojilo dolazi na prede od savremenih srpskih zemalja, to je Ilijske Srbije, i u skadru se kruniše za cara Srbije. Njegov brat, to, Tocila, koga zapadni izvori nazivaju Totila, odlazi u Italiju i uzima vlast u Italiji. Između Srbije i Italije nije bilo granice. Dva brata su vladala potpuno u nekoj harmoniji, da nije ni bila potrebna nikakva granica. Nego je to bila više jedna teritorija pod upravom dva brata. Sa severa i iz Dakije bili su a, hrišćani arijevskog učenja. Po Ariju. To se malo razlikovalo, ali nije to pravilo velike smetnje. A, da bi očvrstio svoju državu, morao je da utvrsti i crkvu. I zato se u Solinu održava prvi crkveni narodni sabor 530. godine, gde episkop Honorije III. saziva taj sabor i na tom saboru je on proglašen za arhijepiskopa. Ta Titula mu je bila ravna tituli carigradskog patrijarha u hrišćanstvu tada i rimskog arhijepiskopa. To je naišlo na otpornost i odbijanje i u Carigradu i u Rimu. Jer hrišćanstvo je bilo jedna snažna poluga za vladanje nad narodima i, i teritorijama, I svi su se otimali oko toga ko će imati komadni uređaj te poluge. Srbi su smatrali da imaju pravo, jer je progrena hrišćanska crkva počela kod Srba, i da imaju pravo na tu, ako ne više od ostalih, ali bar na jednakost sa ostalima. Drugi sabor je sazvan 532. godine koji je potvrdio odluke Prvog sabora i doneo mapu uređenja eparhija po tadašnjoj srpskoj teritoriji. Možemo još da navedemo da je princ Svevlad, to je Oštrojlov sin, vojevao u Panoniji i u Norikumu, to je Slovenija i Koruška, i da je očistio, kažu, od napada, ne zna se ko su bili napadači, da je očistio te teritorije i pripojio Srbiji. U toj Srbiji tada ušla je današnja Južna Mađarska i više od pola današnje Republike Makedonije. Međutim, Justinijan koji je došao na presto Istočno-Krimskog carstva, koji je inače Srbin, poreklom iz Peći, čije kršteno ime Upravda, na latinski prevedeno Justinijan. On je sanjao o obnovi stare rimske imperije pod njegovom krunom. Raspolagao je dosta jakim vojnim sredstvima, imao je dva, tri, um, dva, tri generala koji su bili zaista izvrsni, od kojih je naj, čuveni Belizar, Srbi takođe, Narses i Mundo. Mundo je bio potomak Atila, koji je služio kao vojskovođa u a, istočnoj Rimskoj imperiji. Odlučuje da on pokuša obnovu Rimske imperije u nastavnim granicama i naravno prva prepreka je Srbija, obnovljena Srbija, nacionalna država, koja je stvorena posle raspada te rimske imperije. Najviše je njih pogađalo razvoj i osamostaljavanje srpske crkve koja je u Solinu uspostavljena. 535. godine Justinijan šalje vojskovođu Monda da sa vojskom se prikrade, sa jakom vojskom, i napadne na skada, gde se nalazio caro Štrojlo, bez vojske, jer je njegov sin Svevlad bio tada zauzet nekim ratom na severu današnjoj Austriji. Mundo zatiče oštrojila u jednom letnikovcu pored Skadra, gdje je kod sebe imao samo jednu malobrojnu telesnu gardu i kad su videli da je neprijateljska vojska došla, on nije htio se preda, nego je postavio tu svoju malu gardu i na čelo te garde poginuo u borbi. Oni nisu obsedali Skadar. Skadar je bio dosta tvrd, tvrd grad, nego su se sjurili u Dalmaciju da unište arhijepiskopiju u Solinu. U Solinu oni su zaista to sve ovaj, što su našli, pobili, rasterali i tako dalje. Dolazi glas sve vladu princu strojnom sinu, šta se desilo. Ovaj se sjuri s vojskom od Dozgo severa u Dalmaciju i kod Benkovca prva bitka sa Mundom, gde je Mundo pretrpio težak poraz, ali mu nije cela vojna sila bila uništena, ali u toj bitci poginuo je njegov sin Mavlikije. Mundo neće da ostupi potpuno, a možda mu sve vlad nije ni dao da se izvuče, jer je već ga imao u rukama, i do, <clears throat> došao je do druge bitke, opet tu blizu Benkovca, gde je Mundo poražen i poginuo. Njegov grob se nalazi u selu Kožlovcu na putu od Benkovca do Knin. I svi dalmatinci znaju za taj grob. I gde se nalazi i čiji. Porazom Mundove vojske i Munda, <clears throat> Srbija se oslobađa tog prvog udara Istočne Rimske imperije. E, istovremeno, Velizar vojuje u Severnoj Africi protiv Vandala, Vendala, srpskog dela srpskog plemena, razumete? A Narses u Italiji protiv Tocile. Rat je trajao 13 godina. A, srpski saveznici bili su Franci, kralja Klotara i Suhomira. Interesantno da se jedan Meromin zove Suhomir. A, saveznici Istočnog Rimskog carstva bili su neki narodi iz Azije koji su oni plaćali da ratuju za njih i tada je Justinijan poslao svog izaslanika kod Avara u centralnoj Aziji i obećao im da će im davati godišnju platu da dođu u Poduravlje da bi ratovali protiv Srba. Došao je neki avarski izaslanik u Carigrad da se uveri u sve to na, i zatim je otišao jedan činovnik rimski kod Hagana Avarskog da konačno sklope ugovor. Avari su krenuli, ali su išli tako sporo da je rad bio davno završen i Justinijan umro. Tek posle je smrti stigli ovamo pod <clears throat> U ovome ratu Srbi su imali a, gubitaka na moru. I, Rimska imperija imala je jaču mornaricu i okupirala je nekoliko gradova na obali u Dalmaciji i oni su te gradove proglasili nezavisnim gradovima pod zaštitom rimskog cara Istočne Rimske imperije. Svevlad je pokazao jednu jednu veliku veštinu kao ratnik, pa i kao političar. Znao je da pridobije i druge okolne narode. Od plana obnove Rimske imperije nije više bilo ništa. A onda je Justinijan, da bi bar sprečio da Srbija ima arhijepiskopiju, uz pomoć strašnjeg rimskog pape Vigilija, a, oni su proglasili novu arhijepiskopiju za Iliriju koju su stavili u peć Justinijana Prima. Sve do 733. godine imperatori Istočnog rimskog carstva su imenovali rimske arhijepiskope pape. Bez njihovog imenovanja on nije mogao da dođe na taj arhijepiskopski predstav. Tek od tog vremena oni su raskinuli taj odnos i onda su rimske pape počele da vode neku svoju različitu politiku od dela Rimske imperije koji je bio na istoku. vlad je vladao od 535. do 549. godine, a ova uspostava arhijepiskopije za Iliriju bila je 548. godine. Znači, godinu dana pred, pred smrti. I to je bila neka vrsta mira, mira iznuđenog. Ne bi Istočno-Rimsko carstvo pristalo na mir da nisu ovi Svevladovići koji su vladali u Srbiji tražili od svojih braća i rođaka iz Dačke i Srbije vojnu pomoć. I ovi su im poslali. Preko Dunava prešla jedna ogromna vojska koja je stigla pred Carigrad. Kad je ta vojska stigla pred Carigrad, onda je Justinijan pristao na njih da prekine dalje ratovanje. Svevladović su tim ratnicima ponudili, koji je teo da ostane, ponudili su im zemlju imanja koja su bila pusta, prazna, koji su želi da se nasele u njihovoj državi. Ovo, ovaj vojni pohod u ovom ratu i ovo nasiljavanje jednog dela tih vojnika, nije mnogo tu se ostalo, većina im se vratila, ovi su sa zapada pokušali da prikažu kao se obismeni. Sve vlada nasleđuje njegov sin Celimir još dok je Števlar bio na vlasti živ, on je proširio svoju vlast na sever. Ne znamo događaje šta se dešavalo u Dačkoj Srbiji, ali se pominje da je on vladao čak teritorijama na jugu Poljske. Tu je verovatno došlo do nekih pomeranja vladara i granica vladanja pojedinih vladara. Ne bi se to moglo nazvati država ili zemalja, nego granice vladavine pojedinih vladara. Selimir, koji vlada od 49. do 68. godine, se pokazuje kao jedan vrlo sposoban vladar i njegovi sinovi, koji jedan se zove Leh, jedan Čeh i jedan Rastko. Otišli su na sever i vladali su sa pojedinim predelima u okviru očeve imperije, Selimirove imperije. Mi od ovoga Leha nalazimo Lehe, mi od ovoga Čeha nalazimo Čehe, koji su bojemi, koji su kreve bojema. Njih ime Čeha se pominje tek od ovog vremena. I ovaj rast koji je bio negdje u Ukrajini. U to vreme, iako su bilo više tih feudalnih vladara poređano, Srbija i, Seli, i car Selimir vladali su od Jadrana do Baltika. To je bio jedan narod, narod jednog istog jezika. Posle Selimira vlada njegov sin Vladan. To je 68. i 590. U vreme Vladana Glavan se pokazao kao jako sposoban. Održava se ta celovitost od Jadrana do Baltika, dolaze Bugari i mole ga da im dozvoli da se nasele u njegovoj državi, on, ih, on im je dao da se nasele u, da, u Vlaškoj, današnjoj Rumuniji, istočno, severno od Dunava. Dolaze Avari, Ali avari dolaze kao saveznici Rimske imperije, Istočne Rimske imperije, kao njeni plaćeni vojnici, ratnici, i oni sad se uključuju u tu rimsku vojsku i idu napade na Srbe u Podunavlju, prvo u Dačkoj Srbiji, onda tek posle počne da napadaju i ovu Jadranskoj Srbiji. Dok je vlada vladao, to je bila jedna ogromna imperija moćna, posle njegove smrti nije se više pojavio ni jedan vladar koji je bio u stanju da održi tu celovitost na, toj ogromnom, na tom ogromnom prostoru. To se tiče Avara, oni prvo ratuju u sklopu Vizantijske rimske vojske, A kada ih ovi ne plate, kada im ne daju ugovorenu platu, onda oni upadnu na njihovu teritoriju i pljačkaju da mogu da žive. Pa kad ih plate, oni pre, pre, prestanu sa pljačkom. A onda su pokušali upade u Srbiji. Prvi upad uh, upali su preko Save i uh, porušili i opljačkali grad Veliku To je na severozapadu od Banja Luke prema Savi. Ima i danas ostavci ruševine tog grada. Tu ih je stigla jedna srpska vojska, porazila i proterala. Oni su jedan niz godina posle mirovali. I onda ponovo su ih Bizantinci gurnuli u napad na Srbiju. I to je bio onaj čuveni napad 6. 40. godine, gde im Bizantijski car Iraklije obećava da će im priznati pravo poseda sve teritorije koje osvoje u Srbiji. Izdaje im neki Kaleusis, Ordo, Jusio, čast na grčkom, čast na latinskom, i oni su se sjurili 640. A u to vreme na prestolu u Srbiji bio je neki bolestan čovek. A, to je bio i poslednji Svevladović, nesposoban i bolestan, koji apsolutno nije a, uspevao ništa da uradi. Oni su ušli, spalili su solin, palili su epidaurus i naron, To su tri stara grada još iz Rimske imperije. Narona je bila na Neretvi, Epidaurus to je današnji Catat, koji je bio a, glavna rimska luka na Jadranu i odakle je išao rimski put do Sirbijuma, Sremske Mitrovice, a Solin je bio sedište arhijepiskopije i bio je sedište a, Srpske carevine jer je a, još vladan preneo prestolnicu iz kadra u Solin. Solin je tada potpuno porušen, crkve spaljene, sveštenstvo pobijeno i u tom, toj situaciji našao se jedan vojvoda Zvonimir koji je u Bosni prikupio o, srpske snage ušao obračun sa Savarima i u toku od jedne godine i, ih je potukao i, i, i proterao iz svih krajeva i posljednja o, bitka bila je u Dalmaciji gde ih je potukao i proterao preko Save. Oni su gore u Panoniji osnovali taj havački haganat koji će kasnije uništiti cara Karlo Veliki, Od tih avara je ostalo u Srbiji nešto malo ranjenika i ostalo je nešto žena i dece. U to vreme te ratničke horde koje su išle u pohode vodile su i žene i decu sa sobom. U pozadini su išli žene i decu. Srbi ko Srbi nisu hteli da tu ne aktiraju, nego su im dali da ostanu u Srbiji i dali im čak neku zemlju na dva, tri mesta u Dalmaciji da obrađuju, da mogu da žive. Od tih avara su današnji Hrvati. Ali nisu to biti samo ti avari, jer kad je Karlo Veliki razbio avarski haganat, a onda su oni tražili od njega da im da negde se nasele, jer među Srbima u Panoniji, gde su činili velika zverstva i, i, nevaljarstva, nisu mogli da obstanu. I on im je napravio avarsku marku, koja je bila na istočnoj granici njegove imperije, negde je išla kao jedan pojas od Krakova pa do, do Posavina on ih je naterao nasilno da prime hrišćanstvo, i to rimskog reda, i od tada se gubi to ime Avari, Alvarati, Harvarati i pominje se kao Kroati, Hrvati. Kada se govori kasnije o nekoj beloj Hrvatskoj, to je avarska marka Karla Velika. Ja vam ne bih više o tome govorio večeras, to ćemo nekom drugom prilikom, u sledećoj jednom, jednom izlaganju o dinastiji Ostrivojevića i tim događajima. A sada po običaju ostajemo na raspoloženju da vi postavljate pitanje. Dragi moji, prego što krenemo sa pitanjima, ja bih molio samo Peđu da vratimo koji snimak kneze. ona tri što smo preskočili, evo, ili ima još neki, samo da ima, ne, vratite da se samo tu. Malo napravimo pauzu od ovog dok smislite pitanje, ovo sam ja snimio u decembru mesecu u Tetovu, u Vardarskoj Srbiji, neko bi to zvao Makedonija. Pogledajte, ovo je na starom groblju, samo da vidite kako Srbi nestaju. Ovo je u stvari odlukom Tita 40. Pogledajte, Dojčinović, a dole ostaje Živko Dojčinovski možemo sledeći snimak da vidimo, što to su Dočinovići, ovo su Lješkovići, evo ovde ako pogledate su sada već Leškovski u Možemo dalje da pogledamo, evo ovde su Jankovići, posle postoje Jankovski. Znači, bukvalno, eto, samo malo za... Mogu sam da snimim toga koliko hoću, da bude, da bude sto snimaka. Ja. Da. Između ostalog i moj deda je bio Kočović, posle rata je postao Kočovski od dekretom. Znači, nije mogli drugačije. A mi smo to dozvolili, niko se nije bunio. Eto, samo tako malo da vidite kako to izgleda. Dok smislite pitanja, znači sad ćemo postaviti pitanja kao, kao uvek do sada, odreći računa o tome da nikoga ne vređamo, onaj ko ima nešto da kaže što se ne slaže s ovim što je dr. Devet izlagao, može da izađe ovde u govornicu i da kaže to bez, kažem, nikakvih ružih reči, sa puno pažnje i poštovanje prema slušalcima. Izvolite. imam jedno pitanje. Ne da čujete? Možete glasnije, možete glasnije. Znači, ona, ona zvanična verzija kadavarski Kagan Bajan e, napada Mitrovicu, odnosno Sirmijum i, i Singidun Beograd, pa kao otima od Vizantije. Znači, ono stvari nije to prijatelj od Vizantije, nego od tog srpskog carstva. Tako je on je to radio po nalogu Bizantije. Jer oni su bili bizantijska pomoćna vojska. Dobro, to bi bilo pitanje, a drugo pitanje, u to doba, gde je onda bila granica među Bizantije i tog srpskog carstva? Ona je stalno pomerana. U to doba ona je bila negde u, na predelu a, juž, Južne Morave, ili kako kad, od Južne Morave pa na dole do, do današnje grčke granice. A, jedno vreme, to će pod pa doći do izražaja, Vizantija nije imala ništa zapadno od Soluna. To i govori patrijarh Nikita II da do 805. godine Bizantija nije imala ništa zapadno od Soluna. I gledali smo do sada ponovit ćemo <clears throat> sledeći put i karte, ćete vidjeti i strane karte koje stano pokazuju, znači da je ova cela teritorija, srpska teritorija, gledali smo to na Ponovićima. Izvolite, koji ima sledeće pitanje? Izvolite da li bi mogli srpska nauka i ovi mladi ljudi koji rade sa internetom da upoznaju svetsku javnost o istini srpskog naroda u novijoj da se sazna istina naše današnje situacije. Ako već imamo te stručnjake preko interneta, da se upoznaju svetski, svetska javnost. Ne znam koliko ste na internetu, ima tu ljudi koji su po nekoliko sati na dan na internetu, ima toga puno, puno naših ljudi koji su u Americi, koji su u drugim zemljama rade na tom. Teško ide, da ali se trude. Izvolite. Mene interesuje, profesor je iznao neke podatke i celom preradu. Ono što moja generacija nije učila u osnovnoj školi, u srednjoj školi i na fakultetu. Znači, koje izvore koristi gospodin profesor pisanih, od pisanih dokumenta? Jer smo u zvaničnim školama u Srbiji i u bivšim republikama Jugoslavije učili sasvim drugu istoriju. Mi smo došli, Srbi su došli kao neka slovensko pleme, došlo je negde ispred Karpata i ovamo se krilu doselili. I, od, I to je sve bilo što smo mi učili. Os, od, od prošlosti. Da. I tek počinjemo negde sa, sa hrišćanstvom. Eto, to me interesuje. Znači, izvori pisani izvori na, na kojem vi temeljite vaše izlaganje. Ovaj Materijali možda ima u nekim, u nekim stranim istorijama koje mi nismo kao džaci učili. Evo, toliko je. Vi kao džaci niste učili, mi smo svi tako prošli te škole i te programe, gde su nam svima ponavljali da smo mi negde u sedmom veku ili kasnije čak govorili od sedmog do 10. došli za Karpata iz nekih močvara i naselili ove prostore, u nečiju tuđu kuću smo ušli i tako dalje. Ovaj, to je verzija a, Vatikanske zavere protiv srpskog naroda, koja je počela da se širi od 17. veka, ne ranije. Ja imam dela jednog pape iz 15. veka, gde on govori isto ovo što vam ja govorim. Piše isto ovo. To je pije drugi. Znači, to je počelo ne ranije nego od 17. veka, to nameštanje i, i falsifikovanje srpske istorije. Ja se oslanjam na sve antičke pisce, bilo a, grčkoga, bilo latinskog jezika. Svi su do jednog na mojoj strani i sve sam ih citirao u pojedinim mestima. Onda se oslanjam na ranohrišćanske pisce. Ono što obuhvaća patrologija izdanje, jedinstveno izdanje, koje ima oko 150 tomova patrologije, koje, za koju u Srbiji ne znam da postoji, onda oslanjam se na savremene naučnike ja sam u mom a, jednom glavnom delu, samo jednom delu, citirao 40 naučnika engleskog jezika. Niko od tih nije preveden ovde. Ovde ne znaju ni njihova imena. E sad, upotrebio sam arheološke nalaze. Sve što je arheologija otkrila od 18. veka do danas, je na istoj liniji. A, arhiv, arheološki arhiv, a, kraljevski arheološki arhiv, britanski, to je jedno toliko delo da biste prekrili ovako zid s njim. Isto tako francuski. A, ne možemo mi uopšte govoriti o verodostojnosti izvora. Ako ti izvori nisu tačni, onda nema više nikog na svetu ko bi mogao da, da, da mu se poveri i, i da, da se uzme u ovci. Ovo što su oni vama pričali, jesu li oni vama dali jedan izvor, jednog svedoka tog događaja? Samo jedan. <clears throat> Ne više. Jedan jedini. Ne, nisu. Nemaju ga. Kako da ga imaju kad izmišljaju? Razumete? Gde su bili ljudi, očevinci tih događaja? A kako je moglo da se desi da jedan mali narodić barbarski upadne na teritoriju bivše Rimske imperije gde su ljudi imali i kulturu, i pismenost, i gradove, i pravo, i vojno ustrojstvo, i da preko noći uzmu teritoriju od Crnog mora do Alpa, od Jadrana do Tatre, a da nikome nisu ni šamano pare. A oni su drugi jednostavno rekli, evo vam naše kuće, mi odosmo. Malo mislite o tome. Ulaži su kratke noge. Ne može se to pričati zdravim mozgovima. To je napas na zdrav mozak. Gde su grobovi Gde su zapisi tih prethodnika koji su bili ovde, naši prethodnici na ovim teritorijama? Neka nam pokažu. Ima li jedan jedini koji nije srpski? Nema. Pa o čemu pričaju? Gde su ti ostaci tih starog naroda? Osim u primorskim gradovima gde je bilo mnogo mešanja sa Italijom i Latinima, pa je stanovništvo mešovito. U svim drugim gradovima je srpsko stanovništvo. Kako to? Rimsko stanovništvo, a Srbi. E to vam nisu rekli. Nego su se šepurili sa nekom pričom o sobma Slovena, a Srbi su jedan mali narodić, jedno slovensko pleme. Razumete? Niko i ništa, jad i beda koji se ušunjao u tuđu zemlju. Kao neki uljezi dođoši koji su oteli drugima imovinu i kuće. E takvi su nas predstavljali. E, više ne mogu. Toj laži je došao kraj, gospodin. Hvala. Izvolite, gospodine Petrović. Nastavak te priče je i u današnjem vremenu. Jednostavno se isključuje iz škola narodna poezija epska, koja je u stvari jedan specifičan vid istorijske nastave, očigledne nastave. Gusle kao pratilac te narodne poezije takođe se sad poništavaju. U programima školskim nema narodne poezije. Svi koji sa zapada savjetuju Srbe šta da kažu, odličite se toga. A vrlo se dobro zna da su svi ustanci dizani uz gusle. I Balkanski ratovi i Prvi svetski rat nastavak su guslarskih pjesama. To se dešavalo i 1941. godine. Ja sam svedok da je to bilo i početkom 90. godina. Ali danas, kako vidimo, nema ni epske narodne poezije u školi, a tomu dođe baš nastavak te ranije prakse da se uništavaju svi srpski istorijski tragovi. Ako se ne pokrenemo malo jače, onda za jednu generaciju možda, nećemo znati ni da su postojale narodne pesme i da je postojala srpska istorija koja je u tim pesmama. Đorđe Natošević, recimo prije jedno 150 godina, 1860 ili 61. predviđao, ako budemo veli ovako se ponašali kako se sad ponašamo, neće proći, kaže, ni dva veka, a mi ćemo izgubiti sve. Nažalost, ili ne znam da, kako da kažem, ali on je bio veliki optimista mi smo izgubili mnogo do sad. Dakle, velika je obaveza ove generacije i nas koji smo stariji, a o mlađima da ne govorimo, da zaustavimo to gušenje srpskog nacionalnog duha. Kroz, evo, istoriju počeo od narodnih pjesama. Hvala. Eto, eto. Eto. E taj grb levo. Tako. Sardoni? Da. da. O, gore je ova takozvana Davidova zvezda. Znamo da nije njihova, da je srpska. Šta označava? Niko Davidova. Nije, nije, ima, ima, ima sedam. Ne, e, to je sunce, to je sunce. Nije videla sedmi odavde. Nije Davidova zvezda, nego sunce. E, dobro. E, ja bi imao vam saopšti, jedno saopštenje. Mi se već poznajemo, evo i dugo vremena se družimo, Ovde govorimo o nauci, govorimo o istoriji i govorit ćemo i dalje u tom smislu i na taj način. Ali je situacija takva danas u Srbiji da nije dovoljno govoriti sa katedre i sa tribina, nego se mora delovati i politički. Mi smo osnovali otačbinski pokret Srbije kao političku organizaciju i sa tom organizacijom ćemo održati jedna niz tribina po gradovima Srbije. Kogod želi da se informiše više o tome, može ovde kod moj kolege. Da znate, ovo je vreme gde moramo da radimo i ono što nam baš ne leži na srcu. Ali se mora. Zato smo, pored nauke, ušli i u tu političku borbu. Toliko da znate. Hvala. Izvolite, imali pitanje dalje? Kako će biti promocija Pavla Vrtačina? Bila je u Beogradu. Biće, biće to u Muzeju Vojvodine, ne znam da li iduće nedelje ili posle toga treba se dogovorim sa direktorom. Pavlova Pećina. A, Pećina apostola Pavla, da. Ko je napisao rođak? Da. Deretića? Sa mojim podacima. Milorad. Milorad. Izvolite, imali pitanje da Kumra. Kumra. Možete li nam objasniti šta znači ova slova na grbu stranu. A što iz ove ne? Ne, od A do Š. Da. Od A do Š, nauka od da. A do Š. Ali A na alfu i omegu. Na liči na preuzeli. da. Zvolite. Pitao bih profesora dok se stigli u na ramenskog jezika. I kakav je imao simpozijum u Rusiji koji ste imali u maju i juni kad došli? Uopšte u slovenskoj javnosti. Kongres u Petrojadu imao je ogromni odjek u, u slovenskom svetu, a i van slovenskog sveta, jer je taj kongres stavio tačku na ono što je na Berlinskom kongresu nametnuto Srbiji, a i drugim Slovenima, o istoriji slovenskih naroda. Taj kongres je doneo rezoluciju koja glasi da su Sloveni imali pismenost nekoliko hiljada godina pre Čirla i Metodija, da su Sloveni imali razvijenu kulturu prehrišćanski. To vam sve govori. A, u poslednje vreme Modijek je bio jak u Češkoj i Slovačkoj. Oni su a, navodili moje radove, i zaključke kongresa u Petrogradu. Na tom kongresu je učestovalo, bilo je primjeno i, i pročitano 92 referata od naučnika iz 10 zemalja. To je bilo nešto na najvišem nivou naučnika. Pa, dat je predlog svim ministarstvima prosvete slovenskih zemalja i svim predsjednicima država slovenskih zemalja da se poradi na uvođenju u, program, u školske programe antička istorija Slovena. A ta antička istorija Slovena koja je? Pa vi je već znate, to je Vasapska. Na koju svi Sloveni imaju pravo jer svi su oni Srbi. I svi to mogu da svojataju, i da se oslanjaju na to, jer mi smo ipak jedan narod poporeni. E tu je ta glavna, glavni uspeh koji je o, taj kongres ostvario, a vidim da se, se pomaka tiče, vidim da se nešto dešava i kod Britanaca. Britanci su počeli da nam prilaze i zainteresovani su za neku vrstu saradnje na tom polju. I normalno, jer oni su i ranije imali dosta naučnika koji su dali obilje materijala za to. Ja sam u Vulgati citirao 40 naučnika engleskog jezika. Samo oni bili dobro. I naravno da oni pre kasnije treba, hoće to, oni treba da prihvate i hoće da prihvate on, ponudili su mi da objavljuju moje radove u jednom njihovom naučnom časopisu. To je za mene posao više, ali jedna obaveza više. Hvala Bogu neka. Da. Izvolite. Pa, ja bih da pitam onda, pošto ja sam onda da naziv Srbije, taj da naziva Sloveni, a u su to sinonim. Kada će da pojavlja naziv Sloveni? Prvi put se pominje 500 52. godine kod vizantinskih pisaca. To ime Sloveni je nasledilo ime Jazigi. Jazigi, to u vreme Rimske imperije, je bila Bačka, sve to Dunava, do, do Beograda u stvari. Ti, ta Bačka nije nikad osvojena od Rimske imperije. Njih su zvali Sarmati Jazigi jazici, oni koji govore jezik, oni su se tako sigurno zvali, jer je unutra Rimske imperije bilo tih koji govore isti jezik i oni su se na taj način identifikovali. Taj naziv jazigi se gubi negde tamo u šestome veku i pojavljuje se naziv Sloveni koji je isti, sinonim sloviti ili govoriti jezik. I, a ti Sloveni prvi su se pojavili, to je taj naziv, u Novgorodu, kod a, a, jezera Ilmena. A, tu su počeli da se vravatno razlikuju od onih finaca koji su tamo živeli i nisu govorili isti jezik, pa koji govore isti jedan jezik, koji govore drugi jezik i to se proširilo pošto je ruska država krenula od Novgoroda, tako se i to ime Slovenije raširilo. Mislim da se mnogo preteruje sa upotrebom tog imena. Nije to adekvatno ime. I Sloven danas malte ne, ne znači ništa. Niti to znači narod jednog porekla, ni narod jednog jezika, ni jedne nacije. Slovenije, Slovenije nisu nacije, ali Srbi su nacije. I tu je ta razlika što Zapad izbegava upotrebu srpskog imena i preferira slovensko. Jer po tu slovensko vi ste Slovaci, Slovenci, e, Poljaci i tako dalje, da bi ih odvojila, podcepala i od njih stvarala neke nove države, I onda je to slovensko ime tolerisano, propuštano, jer je bilo nedefinisano. No, u stvari se ne zna što znači. To je odnos Srbi i Slovenije. Da, iako 80% naših Hrvata su katolični Srbi, to ne smo da, dakle, ne budemo. I, i, sigurno 80% današnjih Bugara. Oni koji su svetlokoski svetloki, koji su naši ovaj koji su tamnoputi, a tako još prodlaki, ti, ti su azijati. Izvolite. Evo ja ću. Izvolite. Profesore, da li su Srbi prvi prihvatili hrišćanstvo? I još samo da mi iskomentarišete onu kartu Ilirske Srbije za vreme Svevladovića od 480 do 641. I piše tamo, imam, čini mi se, jedno slovo viška. Nazadjeni. P, ne, Znamo tu skraćenicu, a to nije moguće, je li tako? Prenovere. Da, nije to, to nije prenovere, to je poslovno. Pa, da, da, to je greška, ovaj, greška, greška. Da, to je da, da. greška. Ovako, što se tiče hrišćanstva, hrišćanstvo je krenulo iz Jerusalima. Tu je Hristos propovedao, tu imao svoje apostole. Što se tiče organizacije crkve i širenja hrišćanstva kao nove vere, jedan deo Srba je sigurno bio prvi. Ne svi Srbi, to je uzelo vremena. Ali kada je Sveti Jakov došao 34. godine, koji je krenuo za živog Hrista, došao u Sremsku Mitrovicu, strašni Sirbiju, poslovao crkvu i postavio episkopa, svetog Andronika, to je bio prvi episkop uopšte u Vaseljenju. I oni Srbi koji su tada pokršteni, oni su sigurno bili prvi hrišćani. A većina ostala? Vremenom je to išlo, to... Teško ili lako? Teško. Ba, pa, <laughs> nekad lako, nekad teško. Naprimer, kada su apostoli bili tu koji su govorili srpski jezik, išlo je brzo. Naprimer, veliki uspeh je imao apostol Tit, učenik svetog apostola Pavla, ali Tit je jazik iz Bačka, koji je govorio srpski jezik. Dojmo, koji je rođen na Antiohiji, koji je bio episkop u Solinu, imao velikog uspeha e, u propagiranju i pokrštavanju. Dojmo je, otac mu je sa predela današnje Srbije, a majka sa predela današnje Makedonije. To su ljudi bili koji su bili deo ovog naroda i govorili ovim jezikom. I nemojte zaboraviti i to. Svi apostoli su govorili i pisali na aramejskom. Aramejski je arhaični srpski. E, možete u svetu ovoga pokazati ovo, onu slika Pavla i Petra. Može, može. To je upravo potvrđeno što ste vi rekli. Da to je ovo... Još jedno. Eto, objasnimo onima koji ne znaju šta je. Da, e, pa ima tekst, možemo vratiti još jedno nazad, tekst profesora Pešića, iz njegove knjige odmah se govori, znači, da se radi o dve ikone koje se kriju u relikvijama, koje se više ne prikazuju. Iz prvih vekova hrišćanstva. Ja, zato što su pisane na srbici, na srpskom, jednostavno to Vatikan ne želi da se vidi i zato se, zato se kriju. A onda sledeći ti da vidim bar. Evo možemo, ako ste pročite... E, gore se vidi, žele. Znači, gore. Pa to ovo što je dole isto. Ne, ne, to je gore to. Znači, iz prvog veka da- činjenica napisana. Da, da. Samo što je možemo da vidimo i sledeću. Zato smo to tu i stavili, eto, evo, lepo se čita ovde na Srbici. Obraz gospodina zanetaš. Obraz gospodina Ugrusa naobru sastavu. Što ne može nikada na kugli zemaljska, da ne piše na Srbici, na Srbici. Izvolite. Da. Jedno pitanje za profesora. Da li mislite da se Isus zaista rodio tamo gde danas tvrde da jeste? Mislite u štali, u pećini? Ne, ne, ne, na tom području. E sad... Kako ljudi tako izgleda mogu da se tamo rađaju? Mogu. Plavi, krki, visoki. Aha, mogu, mogu, bilo je do tamo. A, bilo je to tamo, to je bio deo Rimske imperije tog vremena. A, tu su činovnici, vojnici bili iz drugih krajeva. I bilo je tog, tog mešanja. E, I ono tumačenje da je to Isor Istov, u stvari. Čak i to. A naša religija pre hrišćanstva? Vrlo slična hrišćanstvu. Koja? Stara srpska Stara srpska. Stara srpska vera. Vrlo slična hrišćanstvu. Slovenske vede. Da li su to patarenje, odnosno da bogumi? Pa ne, ne, to je, to je drugo. To je jedan pokret koji je se pojavio protiv zvanične, zvaničnog crkvenog uh, ustrojstva i organizacije. Oni su, oni su, bogumili su bili pravoslavci, hrišćani pravoslavci, koji nisu prihvatali onu, onu zvaničnu formu i organizaciju crkve. Da, Bogu milo. Da. Sletiću, koliko sad imate arabijskih reči sakupljeno? Pa ima par stotina. A pa da, doći će, doći će, dok se malo ufati vremena, ne može se na sve strane. Dolazi, uglavnom je temelj postavljen. Ja bih, evo sad iskoristio ovo što, evo sad ću, sad ću vam dati reč, još dva, tri pitanja pa ćemo provjeti kraju. Zato bih iskoristio sve što je rekao gospodin Beretić, ima mladih snaga, evo ima tu momaka koji su počeli studiraju istoriju, da nam se jave, da im se da zadatak, da počnu polako da čitaju, da izučavaju spise. Jednostavno, ne možemo se osloniti na ove naše sede glave, tu je gospodin Petrović, Deretić, Nikolić koji je u Nemačkoj i drugi, znači to su sve učeni ljudi, ali su već to posedale kose i moramo ovim mladima malo da damo, nemojte se ljutiti, ali tako je tako, ako ne damo mladima zadatke, ako nema naslednika, ništa nismo radili. Tek posle jednog su roka. <laughs> nema problema, ali dobit ćete zadatke, samo da računate na to, morate se uključiti u rad. Ko je hteo, samo da vidimo, izvolite. Hrišćanstvo nije slomilo duh srpskog naroda, ali je u ime hrišćanstva uništeno srpstvo Evrope. I to katoličko hrišćanstvo. A, imamo mi jedan problem, jer su centri, kako smo mi opadali u određenim periodima vremena, tako su Grci i Latini preuzimali inicijativu, i oni su uvek nastojali kao i danas da preko hrišćanstva deluju. Bizantija je nastojala da kroz hrišćansku crkvu vrši uticaj u Srbiji jer nije mogla politički ni vojnički nego kroz crkvu. Zato je Sveti Sava kad je osamostavio Srpsku crkvu ponovo, odmah proterao sve grčke sveštenike. To vi svi znate. E sad, da je nanelo štetu Srbima, hrišćanstvo jeste. Da je slomilo duh, nije. Jer nanelo je štetu zato što je katolička crkva brisala sve što je srpsko i stvarala nove njene nacije katoličke na tim prostorima. Kad vi uzmete arapske pisce, one isključene Arape iz Kordobe, deseti, deveti, deseti vek, kad oni kažu srpski etnikum je od centralne Azije do Pirineja, ubrajaju Franke u srpska plemena. A oni su znali šta su pisali, tu su bili komšije i vrlo učeni ljudi, putopisi, ambasadori islama. Sve je to razbijeno, porušeno, data su druga imena, drugi jezici nametnuti od evropskih jezika, osim grčkog i srpskog, nema ni jedan antički. Sve su to novi jezici. Od 13. veka na ovam. Sve veštačka tvorevina. Na prostoru stare Srbije, koje je severne, danas Nemačka. Ko su ti ljudi? To je veštačka nacija. Totalno veštačka nacija sa veštačkim jezikom, stvorena od Srba, od srpskog jezika su stvorili svoj jezik i žive na okupiranoj srpskoj teritoriji. To vam je nemačka nacija. U Franciji, pa evo njih Arapi trpaju u Srbiji. A ja vam rekao malo pre da se jedan merovnik zove Suhomir. A ovaj, koga oni zovu Dagober, je Dragober. Srpska imena od njihovih vladara. Srpska imena su kod svih škotskih vladara i svih prvih engleskih vladara. Saksonija se zvala Srbija. I to da znači. Nema nigde tamo traga od nekog drugog etnikuma. Ovo što su stvorene te nacije po Evropi, što je katolička crkva stvorila, to je sve stvorila od Srba. Dala im drugo ime, dala im svoju veru, dala im neki jezik su napibirčili. I u svim tim jezicima vi ćete naći srbizme, negde manje, negde većem procentu. I to varira od 20 do 50%. To je to. zlaten put. Znači nije jevrej, a nije znao jevrejski da govori. Tačno je da nije znao jevrejski jezik, te da je govorio aramejski. To glavni kod jezik opstak jednog naroda, tako pa je. Sad, ja neću da ulazim u neke delove koji mogu da izazovu podozrenje i nerazumevanje. Bolje neke stvari ostaviti po strani rekli smo, spomenuli smo to projektu prvi put ovde u Novom Sadu, u celom okruženju. Izvolite, evo još jedno dva pitanja da postavimo. Izvolite, vas sam pojedao, prosto, izvolite. Ja sam htio pitati koliko ima stranih građana koji se kod nas useljavaju svakodnevno, možda i godišnje, ima neka podatak, nešto da se, da se useljavaju, a ujedno Srba, čini se, sve više nestaju, svi gledaju da bježe nekog da možda da se mora, tako bilo. Mišla u novinama da je 43.000, kaže Srbija bogatija za 43.000 novih građana. Šta bi to značilo? Znate šta, jako je teško biti Srbin u Srbiji, još teže i u Bosni Srpskim republikama. Danas je jako poželjno biti cigan, ili kako ih zovu sad preko sestava boještanja, Romi. Koji god formulat dohvatite, evo tu moj srednik sa fakulteta, kad smo za njega pisali te formulare, tamo pet formulara, od toga tri formulara, da li ste Rom, Romkinja, samohrana, ovakva, onakva, nigde Srbina nema u formularu, razumete. Strašno nešto. Bilo šta drugo da dokvatite, jako je, jako je nepoželjno biti Srbina, pa vidite šta se događa u okruženju. Pa evo, statut što se sprema, to je korak ka tomu. Profesore, da li ste čuli za operaciju Mojsije koja je u toku? A, nije još u toku, ali znam za plan Mojsije krenula je. Hrvati su već objavili. Pa nije još. Krenula i kada? Pa, pa e, u slučaju da u ratu sa Iranom Izrael bude uništen, ono ostatak jevreja pobeće za Srbiju. U Vojvodini. <laughs> <laughs> Na, dobro. Pa to predskazanja je neka govora. Dajte, ja, ja bih vas molio, ja bih vas da se držimo, da se držimo teme. Imamo još dva pitanja, pa ćemo da se kraju izvedete, gospodine. Malo, malo vas molim samo da pišem, da vidim da koncentracija pada još dva pitanja. Da ćemo da tako jedan veliki očar kada postojanje narod na kraju 20. veka se svede na... Molim vas, molim sajte malo priliku, prostite, prostite, gospodine Petrović, dobit ćete priliku uskoro, ovdje ćete stajati, 60 minuta neprestano ćete morati da pričati. Ne budete li mogli 60 minuta da pričati, bit ćete kažnjeni. Izvolite, oprostite. Kako se može, ako se uopšte može objasniti da se tako jedan moćan narod na kraju 20. veka svede na manje od 10 milijuna? A još jedna interesantna činjenica, da svi oni koji su, ajde kažemo, pobili od Srba, postali neki, neki drugi narod, postali su etnički veoma jaki, za razliku od Srba koji su, čini mi se, etnički slabi, da nisu slabi ljudi da ni prelazili u druge narode. Pa pro, taj proces razbijanja srpstva u Evropi, on traje. On nije nikada stao. I sad ovo je poslednje ostrovo do koga se došlo. Nismo mi mogli da se održimo pred toliko moćnih neprijatelja. Slušajte, nisu samo sa zapada i sa istoka je bilo udaraca nožem u leđu. I u situaciji kako smo se našli posle turskih a, vremena, dobro je što smo i preživeli. Jer sada gledate, diže se tu iz nova rimska, sveta rimska, germanska imperija, sad će uskoro da Kruniču Hasburga, sa novog imperatora svete rimske, germanske imperije, koja nas ucenjuje, preti, gnjavi, hoće da očerupa, da razbije, ja sam to lepo rekao, Oni žele Srbiju u Evropsku uniju, ali bez Srba. Kako će se zvati taj novi car? Karlo ili Oto? Ne znam. Oto je A možda i pokojni. Evo još, još, još dva pitanja, izvolite, i onda imamo... U vreme rano hrišćanstva, da li istina Srbi uopšte nisu hteli da idu sveštenike? uopšte? Ja to ne znam. Jer, pazite ovako, ako uzmete da je apostol Tit, učenik Pavlov, bio jazik od iz Bačke, bio je Srbin, on je išao u sveštenik. Dojmo je bio Srbin, sveštenik, znači nije. Ali rano hrišćanstvo je bilo pravoslavlje, pa je... Pa jes pravoslavlje, naravno. Ovo hrišćanstva nisu uopšte hrišćanski, nego je to ona naša prethodna religija. Znači, to je... Problem je tu što se to radi vere, radi, radi crkvenog učenja, neke stvari nisu podizane, nego su zatrpavane, da se ne zna. Šta stvari, sam reč znači? Istina vera. Prava, pra, prava vera. Ortodoksizam. Zvote, evo, posljednje pitanje, možda i nešto da čujemo, izvolite. Samo da vam se obrati što se tiče ovih Britanaca, ja bih vam savjetovao što dalje odjeti. Dakle, što se tiče Britanaca, da će nešto da nam pomogne, ja bih ih što se kaže, ono, ni zrna žita kupatora se tiče ovih jevreja, ako budu dole ovde Srbi, među nas Srbe propašće totalno. A što se tiče ove nove Haduško, nema velike tamo države, ona će pući ko balon kao onaj Mekoro sa punci, ali više sigurno ona Rusija nije kao ona. Jer će zatrpati. Oni, oni kozaci, oni ruski atom, ali imaju dugme. Samo kad idemo, št, tamo, to se, to se zove betonaža. Sada kad bude ta nemačka zmija digla glavu, ona će verovatno biti zabetonirana za vijek vijekova i nikada više dići glavu neće. Ja sam sigurno ubeđen u to, ali daj Bože da se to baš dogodi, da vidimo taj scenario, kako će se to dogoditi. Evo baš ćemo sad imati malo sad kad stegne ono minus 50, da samo stisne dugme i da vidimo tu veliku njemačku državu kada ona dođe tamo da kleči pred Putina i pred Medvedeva ovoga našeg međeda tamo i onda kaže daj malo gasa pusti. E to je ta sila sa tim velikim resursima. Oni su nula, Mekuru, sapunci, više ništa ne postoje. Oni će biti prati, pepo, pepeo čovečanstva. I traži se i tamo lupom da se vidi da li su ikada postoje. Dakle, me samo jedna interesuje stvar. No, nikad nisam teo profesora o tome ni da pitam. Ova sva naša osvajanja sve to. Gde su Rus tada bili? Sve smo složili da da Srbi izgleda. Oni su izgleda bili tada na, na zimovanju, na skijanju. Da se sajma. Slušaj, ljudi, a te teritorije nisu bile pogodne za život, hladnoća, tamo niko se nije žurio da ide. A gde su bili Rusi, a njihovi preci? Pa bili su ovde sa nama. Bili su ovde sa nama. A posle su se oni polako proširili tamo kroz te stepe, gde osim medveda nije nikom drugom ne bilo. E sad, oni bi hteli da prikažu da su oni centar kulture i civilizacije. Pa ne može. Ne može se to nije se tamo stvarala nikakva, nikakvo žarište kulture civilizacije u tim ledenim stepama. Nego je to na obalama toplih mora i na predelima pogodnim za život. Tu se stvaralo. E sad oni treba malo da da se saberu sami sa sobom. Ja mislim da će oni na kraju da shvate stvarnost stvarno onako kako jeste i da ne mogu drugčije i da ne mogu da izbjegnu uopšte. Jer ako sam ja njima rekao mi smo jedan narod imena dva staleža istog naroda. Vi ste, gde smo god mi bili, tu ste se i vi pominjali negde sa nama. Kažu zapadni istoričari za Dorce, koji su bili ratnici Seroma Kiridova. Čudno! Oni gde god dođu, dele se na tri plemena. Ne mogu se oni deliti na tri plemena veštački, nego se deli na tri staleža. Ali ovi nisu razumeli da su to staleža, da misle da su plemena. Tako u, na Peloponezu, tako na Kritu, tako u Maloj Aziji. Pa naravno, to je staleško uređenje. I samo ga prenosi. I samo ga prenosi. Gde, god dođu, oni to isto uređenje prenosu. Oni kažu, dele se na plemena. E sad, Rusi su ime dobili po jednom staležu. To ne znači da njihovi preci se nisu zvali Srbi, zvali su se. Ali prevladalo je to ime u onim poljoprivrednim predelima Ukrajine i Belorusije, gde su se uglavnom bavili zemljoradnje. I to je Raško ime, kod nas isto, mi smo u srednjem veku imali da, Račka da. i Srbija, dva imena za jedan istu državu, za isti narod. Tu nema ništa e, neodređeno. Ali ovo, ove pretenzije nekih od njihovih e, naučnika da ignorišu centar e, razvoja kulture i civilizacije sa ovog prostora, da ga prebace ili drugo, ne može. Neće moći proći sve više naučnika, sad smo skoro čitali novinama nemačkih naučnika, da, da, da, koji potvrđuju da je centar civilizacije i kulture praktično spodunja. No, to je to više ne može. Profesore, može još nešto, da ulepšate veče ovoj omladini ovde, da im kažete ono što ste nama rekli neko reč. Ko je Putin, ko je Romanovi i Kutuzov, i Lebedov. Ajde krenemo od Kutuzova. On je iz Popova polja, ispod Trebinja poreklom, Tamo i danas ima njegovih kuduza a, živih iz tog bratstva. On je otišao kao dete, izgleda, ili, ili mu je otac otišao. Pa je možda rođen u Rusiji. Se njega tiče. Romanov, ja sam u prilikom boravka u Petrogradu saznao da su oni poreklom iz Srbije. I to mi je jedna ruskinja, profesorka, rekla, Kaže, znate li vi da mi imamo podatke od, arapski, od arapskih pisaca, da su romanovi došli iz Srbije. Kaže, ja to nisam preznao. I onda sam povezao neke događaje i tako da su tražili jarbol sa, sa Fruške gore za krem u vreme Prvog svjetskog rata. Ovaj, e sad, ovaj Putin njegov da je otišao iz Vršca u Rusiju, a poreklo mu je iz Srema, iz Putinaca. Zato ne, to ne znam, verovatno obzirom da je da. nosio medalju Stipe Mesić. Da. Ovaj, da, Dobro, dragi moji, ja bi za sa ovo priveo kraju. Hvala vam na pažnji što ste došli u ovom ulikom broju. Molim vas da se sledeće sebe pojavite u ovakvom još većem broju obavestite svoje prijatelje, pošto će nam pogledati. Samo, samo još mladice, molim vas, pošto ću nam kidati plakate, ali bih molio ovih mla, ove mlade ljude ih ima ovde, da mi se jave ako mogu tamo negdje od ponedljak ili utorak pre podne. Ima veliki problem sa lepljenim plakata, treba mi bar jedno dve, tri ekipe kojima bi dao plakate da se izlepi tu malo po univerzitetu i po gradu. Ako vam nije teško, javite mi se.